เป็นกาลี kaping sekawane angimanaken para rasul kaping kang sae angimanaken dinten kiamat

Kaping kali kaping sekawane angimanaken para rasul kaping kang sae angimanaken dinten kiamat sai mơ a bình ca ni a Up things up. sai mơ Kapengkali. 啊，平生高。 sai mơ đi có sai kaping kali hạ à, tình sơ เป็นกาลี 啊，平生高啊。 Kaping kali 啊，平生高。 kaping kaliye 啊，平生。